Kru in BB's media creator team. Okay, check this out. Kaum duafa. Saya, saya tak urut fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Okay ya wong sing haid ketika niku kan gak wajib poso maka dia harus wajib mengkodok pada hari yang akan datang selain puasa oh, tanpa harus membayar fit ya oh niku yuk siru ini masuk kejadian ini akeh atau yak suru kejadian شهيد في طريقي وشهيد من نور هديا يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريقي وشهيد من نور أيا قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريقي وشهيد من نور أيا أي صوت أي صوت أي صوت بينادي أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان إلى أسمع مرادي سابقا خطو السماء أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان إلى أسمع مرادي سابقا خطو السماء